Storybox Audio. Hei! Oh, hello हा बोल की काय रंगायला जायचंय बर बरं चालतंय जाऊ की मी आता कामात आहे कोण कोण येणार आहे बर चालतंय मग जाऊ मग आपण उद्या नऊला जाऊ बर चालतंय साईला पण घेऊ ठेवू का चालतंय चालतंय ठेवतो राजा कोणाचा फोन होता अरे मामाचा कोण होता आपल्या दोघांना बोलवलं रंकायला मामांनी आवड तुझं यार काय करतेस चल जायचे मामाने बोलावं रंगायला चल चालते हो, चालते चल टाकली हो टाकली टाकली मामांचं पण केला रंग खायला बोलावलंय जेवण करून हो चालते चालते मामांनी बोलावले रंगायला चालेल चालेल किती वेळ राहणार रे मी काय झाले आलेच बघ चला बघ चला चला जी चला नीट जा रे सांभाळून हो, हो जातो जातो सूर्य कुठे आलाय बघ फोन कर हॅलो हा बोल की आद्या शिवऱ्या कुठेशी आलाय अरे मी नाक्या बसल्या देवळाच्या मागे बसलोय आलोय आलोय इथं आलोय नाक्यावर आलोय आलो आलो आलो आलो थांब तिथं आलो बघ राध्या हो, आलो आलो सूरज नाही आला सूरज सेट अजून कुठेच काय बघितलं तर फोन कर त्यांना मी तुझ्या माझ्या जरा बॅलन्स हॅलो सूरज इकडे की ना हॅलो बोल की शिवराज आलोच पाच मिनिटात येतो या आलोच इथं एक दहा मिनिटात पोचतो तुझ्यापाशी पाच मिनिटाची घेतच का बरं बसले आम्ही इथं वाट बघतो चालतंय चालतंय काय पाहिलं काय चाललंय काय आलो आलो आलो कसा आहे शिवराज बरा ना हो, काय आदित्य कसा आहे बरा आहे ना व्यवस्थित ना सगळे हो चला जाऊ चला जाऊ रांगाळ्याला चला ती मामाला फोन लावायला होत्या माझ्या मामाला फोन राहू रा मला लय वायता घालायचं गाडी गाडीत जाऊ गाडीच आहे ना अरे मोबाईल स्विच ऑफ दाखवते ते काय करायचं थोडंसे मला जाऊ चालत चार किलोमीटर तरी उशीर झालाय वाईटर आलाय मला चालू चालू मामांना माहितीये का नाही ना अरे मला लय द्या वाटायला लागली मला बी लय वाटायला लागली घेताय कशाला मी हे नाही तुम्ही कशाला टेन्शन घेताय अरे कोण कोण मला का काय मामा अरे मामा येते मामा आले ती चला चला हो, अरे मी तुमच्याच वाट बघतो काय मामा तुमचा मोबाईल हो, नाही माझा मोबाईल खराब झालाय त्याच्यामुळे फोन नाही करू शकलो किती ट्राय केलं फोनचा काय त्रास नाही झाला तुम्हाला नाही, नाही. बरं झालं बरं झालं चालत चालत गाडी भेटली नाही मला हो, बरं झालं तुम्ही आला मला काळजी लागली होती बाबा माझा फोन बंद आहे तुला कसा कॉन्टॅक्ट व्हायचा त्यांच्याशी हा, हा. आपलं घर जवळच आहे जास्त लांब नाही जब मामा होता तो डरने की क्या बात नाही का घाबरायची गरज नाही झोपा चांगला आता जेवण झोपायचं हा बोला हो इकडे उद्या आपल्याला रंग फिरायला जायचंय काय सकाळी आठ वाजता जायचं काय लवकर उठून जायचंय काय सगळा फिरायचं फिरून जायचं चालते चालते आणि तो काय गेम खेळतो जाऊ की आपण रंग जरा उद्या नक्की हो, आठ वाजता हे मस्त चला की झोपायला दहा वाजले